是姓名，嗯，我今年十一岁，然后呃，我是去年就是二零一一年，就是我十岁的时候参加 Pocket 的 Camp 的，然后我嗯在这边学到很多东西，就好像嗯。 平时我以前还没有参加开模的时候，就是因为国语，国语老师是埋人，然后有时候老师给我们功课，我又不敢去问，不会做又不敢去问，然后同学又不会，问了同学又不会，我就嗯会随便乱乱选一个答案就交上去。可是嗯过后，我来了这个开模的，自信心提高了很多，然后也很敢去问老师。 也是嗯，就是会很大方解释给我听，然后也可以跟桂老师这样好好聊天啊，谈天这样。然后嗯，我觉得这个 camp 跟平时我以前参加 camp 有有分别也不同，就是好像以前的 camp 就是好像嗯，他们会他们也是有一个台的，可是他们就会。 嗯，是一整个坑，从早到晚就跟你一直跟你讲，嗯，就是要做这个做这个做这个，一直就是做这个。可是嗯，我在这个坑里面就是一边玩一边学，就会学到比较有趣、比较好玩、比较容易记，这样子就可以很容易就学到嗯很多东西啊，就收获很大。Pro Kids 是我自信心的平台。